abalaleli bethu-ke emakhaya isoleso sikhathi sethu-ke eh silaphana-ke sinabafowethu be-rockstars lapha kulayini engithemba ukuthi siyatholana-ke lapho sibingelele eh sikwamukele emsakazweni inkobongo radio station i-rockstars sanibona hello hello sibingelele ma-rockstars abalaleli bethu engathi kusakhona ukunqamukelana sizolokhu simzama nje sikubingelele sawubona hello sawubona rockstar sanbona hello yebo sawubona yebo njani siyaphila njani siyaphila nansi siyaphila usemsakezweni la inkobongo international radio station ukhuluma nolinda uh, siyakwamukela emsakezweni ungabingelela kubalaleli bethu oh yebo ngiyabingelela kubalaleli benkobongo radio station ya yeah, yeah, yebo yeah. sizothi sikhuluma nobani yeah. uchazela abalaleli Oh kahle kahle igama lami originally nguSthi ngwakamdluli Isibongo eh Yeah Yeah uh, uSthiwe kaMdluli Yeah uSthiwe kaMdluli ya oh, Okay okay yeah ku Rockstars masikhuluma nge Rockstars sothi sikhuluma ngobani eh uqhamukapi eh nje ikuphi esenikwenzile njengama Rockstars ukuze abalaleli bethu sibabeke esithombeni Oh kahle kahle iRockstars kahle kahle isuka endaweni yaseJozini kamhlaba yalingana sasesithi ayi sasesitholana no no DJ Gugwa yabo sasine deal nayo DJ Gugwa sasesiza ngalana ke estenga ke Oh sasisale sesihlala estenga ke sasesiphusha pha Yebo from iJozini Yebo Oh okay so i-rockstars yakhiwe ama-members amabili ngokuthola kwethu kwiprofile yenu ne eh yikahle yakhiwe abantu abawu-3 wasekugcina sesisala sesiba u-2 kwenzeka kanjani awunabe nje kancane niqale niba u-3 kwasalapha omunye wasalapha endleleni <laughs> <laughs> ya ya ya umunye usala endleleni but akasalanga endleleni ukusala ukusala wagoduka wabuyela oh, emakhaya thina ke sasingeke sivele simlinde ke sathi ngcono siqhubeke okay uh, i-rockstars yenza hloboluni lo music uma ungasicacisela abalaleli bethu Eh ay ngithi siphethe nje igqomu, amapiano yabo lapho ke nje. Oh, okay. hayi ngikuzwa kahle mfethu eh kunale single yenu ethi eDubai ah <laughs> yebo nani kuphi okanye injula mqondo yenu iyayikuphi izibhalele singile ukuthi eDubai eh lesingilena kahle kahle eh ngiphethe u u DJ Zebra yena oshaya ibeat bese kuba u DJ Mantoto bese kuzoba uMalambane no noNyawoza ibona ke abacreatele lokhuzana le chorus yonke nje base bathi awulokhuze rockstars lapho sicela ukuthi kube wena ozorana le ngoma nje uyiphathe wenze konke yabo ngase-ke ngoba vele ithini esilokhuzayo yabo sesihambe kakhulu nalezi zinto zemusic but iDubai ibona nje abakreathile kahle kahle oh Okay, kusho ukuthi kahle kahle eh uDubai lona mhlambe uqhamuka kanjani engomeni yenu? Singatholi sesithi Dubai singazi ukuthi umbhali wengoma kahle kahle wayiqonda ukuthini wayifuna ukusitshelani wayifuna ukudlulisa muphi umyalezo ngeDubai. Oh kahle kahle ah waye mangithi ngabheka vele ukuthi vele umuntu wakho nje uyakwazi ukuthi umkhiphe nihambe nje nezindaweni yabo. ey'ndawo nje ezimnandi zokunandi yabo ya ya so kwasevele kufika iDubai ya kwafika iDubai kwathola nayo iyashisa kanjalo hayi eh, noma <laughs> noma mhlasimbe iyona ndawo othandayo uthi umuyicabanga nje ukhiphele kuyona umuntu wakhe eDubai Eh. Iya, iya, iya, iya. Hayi sayizela abalale ukuthi iRockstar sithandela iDubai. Ngithola lokuthanda kakhulu ya. Yeah, iqembu liqale ngo2010. Yeah, 2010, yeah. 2010 sasesigudla kakhulu ya. Ikuphi nje indawo mhlawumbe ongasibalulela zona esenike nathi ukuperforma kuzona eh navelela nabonwa nje umphakathi. Mm. Even eh kuningi kuningi even lapho e, yabo inkobongo vele behlala khona enkobongo. Yeah. Inkobongo basazi nje basazi nje inkobongo besiperforma kakhulu enkobongo yona nje sikhulisile. Yeah. That's why inkobongo singayilahli kakhulu. Alright. Yeah. Bese kuba nama ama show nje ako Balito Pros performa khona nako Oskedo Oskedo event leyo bijwayele ukuba estenga lapha ema grounding. la sekunomod khona manje ehe konke ku Granville uma ukuthi kunama gig yabo ANC besihamba besingasali vele ya mm, na nabo playhouse sihambe siyoperforma khona mm, even e stadium e stadium e Moses yebo yebo yebo <laughs> <laughs> Yeah. Ah, ah, okay. Akukesithi ah, uchazele umuntu ongayazi Rocksonic awuzidayise njengomunye wama artists e Rockstars. Awuke nje uzidayise kulesi sikhashanyana nje ukuthi ungamtshela nje umuntu ongazi lutho ngeRocksonic let's say umuntu oqalayo ukuzwa ngani iRockstars ukuthi ungathi uma umidayisa kuyena abese uzidayisa kanjani. Awuzimakethe. Oh yeah, into engayisho ngathi eh abaqale nje bafollow ba ipage lethu laphana kufacebook uthi rockstars gqom king yonke into nje izovela nalakhona laphana uzobona ney'ngoma zethu uzoyithola khona ukhetha oyithandayo-ke uyakhuluma nathi uma uthanda ukukhuluma nathi hayi futhi siyakuphendula ngeke ukuthi sizoziba even usibiza kumagig uma uthi imali awunayo asinankinga siyakwazi ukuthi yabo sincenge nje sincengisane nawe yabo sisebenze hey kunjani fanakithi about the plan hayi ku-right kakhulu ya ukhuluma no-dj shon dj shon ngasonke isikhathi uma ingena velethi ikhulu kudu <laughs> ngena ngewind ya ngena ngewind qale sikhize qale niyeke nje niyeke nje aniyeke yabo mese nivuthiwe hayi mpela ukuthi hayi impela mese yagula kudeka eyafothi eh, nginombuzo la umbuzo wami lanauthi ine-track ingathi eh, khona a-track entsha eniyikhiphile eh kuyayiseyona isizophuma leyo ngathini sokusele nje into encane ukuthi iphume but sishaye nolokhuzane no-k dot nabo-ke nabo umalambane nonyawuza ya bona-ke labo enginabo manje sikhiphe nabo sisazoyikhipha nje izophuma soon Okay, abalaleli nje bangase sisithi nje sithi uhuqu nje kubona eke sithi eh <clears throat> ubatshela ukuthi ena ingoma zakho ziyatholakala mhlambe ku YouTube or nema video music into njengalezo. Mhm. Yebo ziyatholakala. Bawo nje mawasesha ama titles wasesha on Google uzothola lapha ikhona yonke indawo nje ikhona. Okay. Eh balaleli emakhaya uma nifuna ukukhuluma nerockstar angazi ukuthi mfana kwenzakalani la kumina ngithi <laughs> ngiyakhuluma ngibambe umphimbo <laughs> hey ukenzeni mfana ngiyakhohlwa emsebenzini phela manje bangakhulumeka indaba <laughs> yini eyiphuzile hayi lutho aphuzanga lutho ngithi ngiyakhuluma nje eyi umphimbo eyi uvele mani uyavaleka nje uphuze kakhulu isoko ufuna uthikise eDubai eh yeah eh? balalele emakhaya eh nayi rockstar lana ifuma ufuna ukufaka umbuzo ungakwazi ukufaka umbuzo inamba yethu sola kuyona 064 406 3470 nawe mlaleli ekhaya uyifakele umbuzo wakho ungabi ukuthi sikubuzela thina kwenzela ukuthi ukwazi noma wenze iphathi emakhaya eh, nimabeme hmm. and then kanjalo nami futhi ningimeme phela hmm. eh. <laughs> ayithandi izinto shona <laughs> <laughs> ya mfowethu eh sisalindile nje abalaleli if mokuthi bazofaka umbuzo mfowethu sizodlala i-track yakho eyodwa kodwa hlala nathi nje for okwamanje nje sizobuyela eh, back kuwena okay budisi yona ke idubai yona idubai ungadansi ungadansi uze uphuke dansa nje kahle idubai imnandi yeah. Dubai 예 예, 록스타 예, 록스타 두바이 예, 록스타 International Capella e Dubai Mm, mm, mm. Alright, ake sibuye eh kunangu um umfowethu u usithe. Usithe. Sithe naqala nini ukucula baba? Eh 2010. 2010. Eh binga besingakawenza umusic video but kule track esizoyikhipha manje so wenza umusic video izodlala showcase. Lesa semabhodweni track esaphekwayo. Yebo. <laughs> Leli sifihlele yona ukuthi iphuma nini. <laughs> Hayi yona sicashisile kodwa nje kovele einkundleni zokuxhuma. Ngoba isesemabhodweni isapheka. yebo okay ngoba manje iDubai nje lena ngendlela emnandi ngayo ngiyacabanga ukuthi nabalaleli bakhaya basazokhomenda um ukuthi besho ukuthi hayi cha impela iyashaya hmm. iyona i-video music yakhona isiyithola nini sengibuzela abalaleli eh, ayona bengakabi nayo iplan yayo music video wayo but bese ngicabangele ngoba nayo inzima kakhulu ke lezayo <laughs> kodwa manje yazi yazi yazi Linda <laughs> eh, eh, mfowethu eh wona Linda khona into engicabanga mhm. uzothi yileya esharp kanti yile kanti le hayi Dubai ngizinga ehamba hayi Dubai yona yona eh. <laughs> sikhuluma ngento esizwayo hayi lesaphekwe singayazi taste yayo yeah all right okay Elena yeah eh balaleli bethu uma ngeke e, ufuna e, iRockstars kunenamba labasinikezele khona bafowethu angaphosisi u072 u5074 u261 angithi kunjalo mfowethu sithini yebo abalaleli ke mangabe benidinga eh uthe mfethu niyatholakala ngabe umcimbi othile emshado eh imncwabo eh uzonandisa nje emcimbini kanjalo ukuze abantu bangasale sebekhala too much ngiyacabanga ukuthi eh uthe uma ngabe benifuna niyatholakala nasenkundleni zokuxhumana sukuyanandiswa nasemncwabeni ngeqomo ehe nekungashayiqomo kuya ngokuthi ubani ohambile ngithi kumagensi akushawa ibhamu eh, ehe nekushawa ipini sayimoto hawu kwashintsha manje nasihamba nesimuva nezikhathi simuva nezikhathi ehe <laughs> okay mfethu mhm. eh, sithe ake sithi awunikezeke wena ke abalaleli bethu uh eh, inamba zenu na nehandle page yenu lapha ko Facebook na ko Instagram ukuthi bazi abalaleli bethu ukuthi bebekhuluma bebetshelwa wena ngqo bengatshelwa yimina noShona yebo ke eh, bangasithola ku Facebook u Rockstars Gqom King bese ngishiya inamba 072 bese ngithi 5 07 usizothi 4261 bese ku-instagram uthanje at gomking at rockstars gomking okay ngiyayizwela abalaleli emakhaya um inamba seniphindele inamba ithi 072 5074 261 inamba ke leyo i-rock stars balaleli bethu abafethu labana sikhuluma nawe sithila kwakanzuli ah siyabonga sithe ukuba nawe ohlelweni eh angazi shona or ubona kanjani singamdedela noma simbambe siqhubeke naye okay eh nginombuzo nje owodwa njengoba salinde nje abalaleli ukuthi befake umbuzo nje kancane nje kuwena ngibuza ukuthi mhlambe i-recording company yakho eh mm, isibaya ophekwa kusona ophekwa kusona music kwakhe eh igama i-PVM music production oh PVM music production oh okay siyabonga yebo ngaphekwa kuyo waphekwa kuyo yebo okay ngeke ngezwe ukuthi nala inkobongo uke wathi ukuhlala hlala la inkobongo eh uma utshela abalaleli basenkobongo uhlala kuphi nendawo inkobongo abengihlala ngakamthembu la bekune tavern khona okay okay kodwa hayi phela ukuthi ngihamba ethaveni kamthembu kuphela ngoba phela ama tavern ngiyacabanga ukuthi ebekhona ewu2 ebhekene eh, eh. kamthembu nakazama zama yikho ngakhona impela Alright, okay, inkobongo International Radio eh balaleli emakhaya naniyazwela eh sokuthola kanjani uhlele ekhoneni nihambanisana uhambisana noShoni ulinda uhlele ehlanisana zam Sean uhlele ehlalweni sazameti. Hmm, eh Yabezwa eh, kabangena fastel Uyayibona bazofika ba own ikhulu <laughs> <laughs> iyahamba laleli bethu emakhaya um uhleli nolinda acele noshon ohlele esitulweni sentokazi laphana uzamex intokazi kamacingwane hhayi ngiyamuzwa nje sethatha indawo ezenza ujesu um sisahleli naye-ke umfethu lapho usithiwa kamdluli we-rock stars um eh, balaleli bethu emakhaya ningashaya nakule number sesiteshini ethi 064 406 3470 noma nisithole lapha ku Facebook page yethu ethi Inkobongo International Radio Station nibeke uvolweni nikhulume nomfowethu la nibeke emsakazweni ukuthi nizwa kanjani ngeRockstars hayi mfethu siyathokoza ukuba nawe emsakazweni eh noma sengena ushoni ke njena sefuna ukuthatha indawo hayi <laughs> Eh sicela awakho nje ogcina mhlambe kubalaleli bethu before sikudedele ungathanda ukuthini kubalaleli balomsakazo Ah ngizobonga kakhulu nje ngibonge bonke abathanda rockstars bese ngithi nami ngibonga nje nina abafethu benkobongo radio station hey ngiyabonga ngendlela bengithi ngeke kwenzeke but <laughs> nani nafosa nangiphusha impela kwagcina kwenzeka ngiyabonga kakhulu kubonga thina mfowethu siyabonga kakhulu ke ebalaleli eh, bethu sizobonga ngayo eh, ingoma yayo e-rockstars simdedela umfethu Eh ube nosuku lehle mfethu sibongile kuba nawe. Yeah futhi before nje ngivalelise yazi mfethu <laughs> angeke ngisakwazi ngisho nokudansa ngoba ngihlele ehlalweni somuntu uyabo lonto le ngizothi ngiyadansa kuthiwa hayi eh. papa wena khona isihlalo sakho lesi. <laughs> Sibonga kakhulu mfowethu. Asathe. <laughs> okay ngibalaleli bethu ke iyo ke lo mfethu lapho uSthi wakamdluli weRockstars uphuma kanjalo ke emsakazweni sibonge kakhulu mfethu isikhatsi sakho ngokuthi uyinike ithuba lokukhuluma nathi kwinkobongo international radio station uhambe kahle thank you thank you thank you